40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute Tag Nummer 19. Today is day number 19. Den Willen des Vaters tun. To do the will of the Father. Reich Gottes Kingdom of God. hat zu tun mit dem Willen des Vaters zu tun. The, the Kingdom of God has to do with doing the will of the Father. Das wollen wir lesen zusammen in Matthäus Kapitel 7. And that's that we want to read together in Matthew 7. Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineingehen. Sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben. And we've cast out demons in your name. Und in deinem Namen viele Wunderwerke getan. And in thy name done many wonderful works. Und dann werde ich ihnen bekennen und sagen, ich habe euch niemals gekannt. And then I will profess unto them, I never knew you. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Depart from me, ye that work iniquity. Was bedeutet das jetzt? What does that mean? Jesus sagt hier, Jesus says here, nicht jeder, der sagen wird, Herr, Herr, wird in mein Reich hineinkommen. Not everyone that says, Lord, Lord, will enter into my kingdom. Sondern was ist die, die, die Eingangstür äh, in das Reich Gottes? What is the entrance gate into the kingdom of God? Jesus sagt, Jesus says, sondern der kommt ins Reich Gottes. Yeah, but he, uh, he comes into the kingdom of God. Wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist who does the will of my Father who is in heaven. Hineinzukommen ins Reich Gottes hat damit zu tun, uh, to come into the to into the kingdom of God has to do with the wenn man den Willen des Vaters tut. When you do the will of the Father, Also wenn du den Willen des Vaters tust, when you do the will of the Father, öffnet das die, die, die, die Möglichkeiten des Reiches Gottes. then it opens the possibility of the kingdom of God mit Heilungen, Dämonenaustreibung und Befreiung. Uh, uh, ja, und ich möchte dich ermutigen, den Willen des Vaters zu tun. I want to encourage you. Concentrate on doing the will of the Father. Ja, und dann, diese Bibelstelle wird oft benutzt. And often this, uh, this uh, scripture is being used. Für irgendwelche Irrlehren. For, for false teachings. Da steht zum Beispiel drin, dass Jesus oder äh, der Vater sagen wird, weicht von mir, ich habe euch niemals, niemals gekannt. Uh, it says here that uh, Jesus will say, or the Father will say, uh, leave, depart from me. Mhm. I have never known you. Ja, da steht aber drin, weicht von mir, ihr Übeltäter. But it says here, uh, <laughs> depart from me, ye that work iniquity. Ja, die Gruppe, die von, von dem Vater nicht erkannt wird, father, sind diejenigen, die Übeltäter sind. Die da in dem, in dem Üblen drinnen bleiben. Evil, die die ganze Zeit Übles tun. They, they do evil things all the time und die da drin verharren und keine Buße tun. And, and die, tun, die, die, die setzen sich automatisch raus, weg vom Willen des Vaters. Also sie gehen selber aus dem Reich Gottes heraus. Ich möchte ermutigen, dass du keine Irrlehren glaubst. Uh, Sondern du wirst ins Reich Gottes hineinkommen. Der himmlische Vater wird dich kennen. <laughs> Weil du nicht Übles tust auf dieser Erde. Weil du nicht Übles auf dieser Erde tust. Aber was ist jetzt der Wille des Vaters? Now, what is the will of the Father? Hier steht drin, der Reich Gottes sind für die, die den Willen des Vaters tun. It says here that the kingdom of God is for those that do the will of the Father. Was ist der Wille des Vaters? What is the will of the Father? Das wollen wir lesen. That we want to read. In äh, Johannes Kapitel 6. In uh, John uh, chapter 6. Johannes Kapitel 6 Vers 40. Uh, and uh, verse 40. Hier steht hin, denn dies ist der Wille meines Vaters. It says here, and this is the will of him that has sent me, my father. Äh, dass jeder, der, an den, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. That everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. And I will raise him up at the last day. Was ist also der Wille des Vaters? What is the will of the Father? Dass wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. That the one that sees Jesus Christ, his son, And believes him has eternal life. Ja, und wenn du das Wort Gottes predigst, And when you preach the word of God, Menschen bekehren sich, uh, uh, people really will repent. dann erkennen sie Jesus. Dann glauben sie an Jesus. Und das ist der Wille des Vaters. Diese Menschen werden gerettet. Denn Gott sagt, ich will, dass alle Menschen gerettet werden. Und wenn du dich einsetzt für den Willen des Vaters, und wenn du Menschen das Evangelium predigst, and when you preach the good news to people, wenn du zu Jüngern machst, when do you make them young, mm. Disciples. Disciples, ja. Dann ähm, machst du den Willen des Vaters. Then you do the will of the Father. Und, und diese Eigenschaft And this, this attitude, hat, hat die Kraft, dass man, dass man in Reich Gottes hineinkommt. Mm. Ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. <laughs> Das alles ist möglich für den, der da glaubt. This is possible for mm. those that believe. Ja. Und was ist der, der, der Grundwille? What, ähm. what is the basic will? Das Allerwichtigste, wenn alles weggeht. What is the most important issue when all these other issues fade away? Liebe Gott. Love God. Von ganzem Herzen. From all your heart. Und den Nächsten. And the neighbor. Wie dich selbst. As yourself. An diesen zwei Geboten. And on these two points. Hängt das ganze Gesetz und die Propheten. The whole law and mhm. all the prophets wenn du den Nächsten liebst wie dich selbst. We, yourself, und du liebst Gott von ganzem Herzen. Heart, da äh, äh, erfüllst du alles, was Gott will. <laughs> Ich möchte dich ermutigen. Hab keine Angst, dass Gott eines Tages zu dir sagt, ich kenne dich nicht. Sondern trachte nach dem Reich Gottes. Liebe Menschen. Liebe Gott. Love God. Gib dein ganzes Leben für das Reich Gottes. Give your whole life for the kingdom of God. Und dann wird dein Leben zu Ende sein. And then your li your life at the end. Und der, Him der himmlische Vater nimmt dich auf. Will, will be wonderful because your heavenly Father is expecting you in heaven. In dein himmlisches Zuhause. And takes you into your heavenly home. <laughs> Es wird schöner sein wie Uganda. It will even be better than Uganda. <laughs> Ihr seht hier ganz schöne Gegenden hier. He, you see a very beautiful surrounding here. Aber im Himmel ist noch besser. But in heaven it's even better. Und Gott will dir das Beste geben. And God will give you the very best. Aber er, er erwartet dein, deine, deine Übereinkunft mit ihm. Uh, uh, mm. Was passiert, wenn wir Gott lieben? What happens when we love God? Was passiert, wenn wir den Willen des Vaters tun? What happens when we do the will of the Father? Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, Jesus says, when you love me, werdet ihr meine Gebote halten. You will keep my commandments. Also wenn wir, dem, wenn wir Gott lieben von ganzem Herzen, werden wir auch seine Gebote halten. Then we will also keep his commandments. Und das ist der Wille des Vaters. And that's the will of the Father. Und die werden ins Reich Gottes kommen, die den Willen des Vaters tun. And those will come into the ich möchte dich ermutigen, dass du darauf achtest, wer sitzt auf dem Thron deines Herzens? Wer, wer darf in dein Leben hineinsprechen? Und was ist das Wichtigste für dich? Ist das Wichtigste das Reich Gottes? is the most important the kingdom of God. Und, und, und, und seine Gerechtigkeit? And his righteousness. Oder ist das Wichtigste, ich, mich, meiner, mir? <laughs> Or is the most important thing, uh, I, myself and me. Ja. Lord bless us three. Three oder die vier. <laughs> <laughs> genau. Tu das, das eigene Ego weg. Just let the, your own ego be uh, on its own. Und lass uns trachten nach seinem Reich. And let us seek his kingdom. Nach seiner Gerechtigkeit. And his righteousness. Das, mm, das Beste, was es gibt. That's the best one, what you can Glaub do. mir, wenn man, wenn, man, wenn man im Reich Gottes lebt, When you live in kingdom attitude, hat es eine Kraft, äh, dass man in Erfüllung lebt. Mm. Mm. Und Jesus sagt hier, wenn du den Willen des Vaters tust, And Jesus says, when you do the will of the Father, wirst du hineinkommen ins Reich Gottes. Then you enter into the kingdom of God. Bitte entscheide dich heute, den Willen des Vaters zu tun. Please make up your mind to do the will of the Father today. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Love your <laughs> neighbor as yourself. Auch wenn sie dich nerven. Or even if they get on your nerves. Auch wenn sie, wenn sie, wenn sie dich stören. Or even when they disturb you. Da gibt es, da gibt es ein, ein, ein, eine Geheimwaffe. There is a secret weapon. Lieben, segnen, vergeben. Loving, blessing and forgiveness. <laughs> Und dann kommt die Liebe des Vaters in dein Leben hinein. And then the love of the Father comes into your life. Und dann tust du den Willen des Vaters. And then you do the will of the Father. Und dann ist das Reich Gottes für dich äh, offen. And then the kingdom of God for you is open. Mit allen Segnungen des Himmels. With all the blessings that God has in store for you. Wir segnen dich aus, aus Uganda hier. Yes, we are blessing you from Uganda. Und wir wollen dir sagen, And we want to tell you, Gott liebt dich. God loves you. Er will dich ins Reich Gottes ziehen. He wants to draw you into his kingdom. Und seine Arme sind weit offen. And his arms are wide open. Für die, die den Willen des Vaters tun. For those that do the will of the Father. Hm, komm in die Arme Gottes. Come into, come into the arms of God. Wenn du schon jahrelang weg bist von Jesus. Even when you have uh, been uh, away for years from, from komm, Jesus. Komm wieder zurück come ans Herz back. Jesus. Come, uh, er come liebt dich. Er will dich ziehen. <laughs> Und er hat einen guten Plan für dich. Mm. Und vergiss niemals, du bist höchst begünstigt, tief gelebt, mächtig gesegnet. Amen. Amen.